Che, hacer esto? <laughs> no te sale. vos te sale esto? ¿Y la llamada del pelícano? ¿La sabés? Ah. ¿Qué será de tu ángel de la guarda? Ahora te cuida Neo, de Os de Binario. <laughs> Obvio, salame. <laughs>